Poco a la cuadra te cayó. No, no, Poco. Dale, dale, dale, dale, tío. Carlito ya mismo va a llorar. Carlos, no llores, Carlos. Catalín, ve. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale, dale rápido, que llore. Hágalo Hágalo llorar. al fondo. Vamos a medio del río, medio, medio. Vamos medio río, Pues,